Merry Christmas！哎，秋实呢 o n l y Christmas！哦，这儿呢。好， <laughs> 出来。 <laughs> 其实，其实这种不是这种，不是这种方式开始的，它其实很美妙的方式来出现的。来，咱们祝大家，祝大家圣诞快乐！谢谢。鼓励，鼓励。 鼓励，鼓励，收。Yes。就是我们两个在一起过的。其实是本来是分着过的，后来真偶遇，这是真的是偶遇，真偶遇，真点儿偶遇。嗯呐，嗯呐，嗯呐。 <laughs> 并没有，我有，我有，嗯嗯， <laughs> 你们不要问是什么，因为我不会告诉你。对，因为我就是他最好的礼物。压根儿倒了，压根儿倒了。嗯。我特别想让圣诞老人和他的麋鹿来到咱们中间，跟咱们一起过圣诞。 后剩下老人就在前面跑什么跑，然后边跑边问：“你追我，如果你追到我，就是趁老人，趁老人拉着麋鹿跑，后我们在后边追，哈哈，哈哈，然中毒过深，想见到你们呀，然后吃，嗯。 杨幂的粉丝特别想跟你们一起去寻找美食。对，寻找寻找美食。现家都越来越好。圣诞好呀，圣诞好呀，祝福大家圣诞好。对，醒来以后，不能看见枕边有个大袜子，就是洗过的，不是臭袜子。这大袜子里边有个彩妆。还有就是。 <laughs>